ya teman-teman di tutorial Yedi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membobol wifi pertama-tama kita harus mendownload dulu aplikasi yang bernama Busi Box Pro nah kayak gini yang kedua kita mendownload WPA WPS maaf maksud saya WPS WPA tester kalau sudah terinstall kedua aplikasi ini kita tinggal menunggu atau membuka busi box pro akan muncul tampilan seperti ini teman kita tunggu beberapa saat agak sedikit lambat ya teman kita tunggu sampai muncul tampilan nah akan muncul tampilan dan tunggu downloadnya sampai selesai beberapa saat Oh ya di busi box kali ini saya menggunakan busi box 123,1 ya, sudah terinstall teman terus kita ganti sistem X bin menjadi sistem bin setelah itu kita buka smart install smart install centang enable smart install yang pertama ya teman oke setelah itu kita klik install tunggu sampai instalannya selesai ya teman maaf agak sedikit lambat ya okay it looks like the installation of box was not successful berarti itu berhasil ya teman terus kita buka WPA tester ya, kita tunggu lagi beberapa saat kita klik tanda router yang di atas ini sampai muncul wifi yang tersedia di daerah sekitar kita ya teman kalau belum muncul klik lagi yang kita bisa bobol hanyalah Henki Pinky House yang logo berwarna hijau ya kita klik kita connect otomatis pin kita tunggu ya berhasil bisa lihatlah teman saya berhasil membobol wifi Oke, sekian dulu dari saya tutorial Yedi. Sampai ketemu lagi nanti di tutorial berikutnya. Ya, terhubung. Tinggal keluar. Dan berhasil. Kita lihat.